Така, в новата версия 3.5 има една основна разлика в организацията на базата данни. А какво имахме до сега? Във версия 3.4 и във версията преди това, тук в меню материали имахме един ред, в който определяхме дали искаме да запишем базата данни или да възстановим резервно копие, което имаме предварително създадено. А, сега вече този ред не е тук, а се намира в меню инструменти и управление. Тук организацията е малко по-различна. Вече имаме опции за повече неща. А, набързо ще кажа само за Database Shrink и после продължаваме за другите работи. Така, Database Shrink е просто една операция, която, общо казано, прави базата данна по-компактна. Това е по-компактна. това е удобно да се прави. Това е полезно да се прави след като вече имаме някаква работа натрупана а, и това в някаква степен ускорява работата ни, нали така да се каже. Така, най-важното за нас кое е обаче? Това са функциите запази и функциите рестор. Съвсем накратко ще кажа също за възстанови базата данни от предна версия на Тоест, ако имаме резервно копие от предишната версия на RAW Workshop, т.е. 3.4, и сега искаме да а, прехвърлим данните си към новата версия 3.5, тогава използваме този ред. Възстанови базата данни. Там нещата са ясни. Посочваме си файла и възстановяваме предишна версия. Така, сега в новата версия какво имаме? И кое е най-важното? В 3.5 Базата данни вече е разделена на три части. Едната част е за конфигурацията, другата част е за материалите и третата част е за проекти. А, в стандартната си инсталация 3.5 не позволява да работим с база данни с проекти, т.е. тук много рядко ще пипаме, също много рядко ще пипаме тази база данни с конфигурация. Но много често трябва да правим резервно копие на базата данни с материали. Това е една операция, която трябва да правите всеки път, когато направите някаква промяна в а, цени, размери, цветове и така нататък. Всяко нещо, което е свързано с материалите, искате да го имате запазено като резервно копие, е добре да го, направите, да го правите от тук от запази база данни с материалите. И каква е идеята? След като начиснем тук, се отваря диалогов прозорец, който показва, който ни кани да изберем папка, в която да запазим нашия файл ra материали.bug. И аз сега на десктопа ще направя такова резервно копие. Save. Резервното копие на базата данни е готово. Окей. Okay. И сега ще направя обратната, обратната функция. Ще възстановя резервно копие. А, така, тук се извинявам, че имаме малко несъвършенства в превода. Първо, този ред не е преведен на български все още. Скоро ще го направим. А, и второ, най-важният ред, който трябва да се казва възстанови базата данни, сега се казва запази базата данни. Нищо за нас това означава възстанови базата данни с материали. Така, също програмата ни кани да посочим папка. По подразбиране остана нашия десктоп, който последно използвахме. И тук виждаме нашия току-що създаден файл ra И сега ако го посоча, Имаме някаква грешка. Момент да видим каква е тя. така. Добре, сега. Много добре, че се получи тази грешка, защото е, при всички инсталации на Windows нещата са различни, но идеята каква е? аз направих грешка, че записах базата данни в, е, на десктопа. Десктопа не е добро място за база данни. Добре е да направим резервната скопия в някоя друга папка. Най-често това е е папката D. D. И ако аз в случая нямам D, но си представям, че имам една друга папка, която предварително съм създал. Сега ще ви покажа. Ще направя рестор от друго място. При мен това ето тази папка. Така. И имам тук едни ра материали. Да, сега вече нямаме проблем. Но казваме пак, десктопа е кофти място за съхранение на такива бази данни. Избираме се друга папка. Така. След всяко възстановяване на базите данни следва файл вход. Програмата ни кани да въведем потребителско име и парола. Най-често потребителското име е админ, паролата е празна. И отново казваме, че това е а, потребителското име и паролата са част от базата данни. Т.е. различните бази данни могат да имат различни потребители и пароли. Означава, че вие може да създадете различни потребители с различни пароли. Така, да видим дали всичко е наред. Аз обичам да влизам на профили, профилни системи, за да видя, че тия профилни системи, които очаквам да са тук, наистина са тук. Да, това ми е работната база данни, с която аз създавам профилни системи. Добре, до тук с създаване и възстановяване на базите данни. Продължаваме с темите нататък.